是你撕的吧？我是不该打你了，我是不该打你。妈，别打他，还是孩子。你给我上一边去，我这不是在教育他吗？你要打就就就就打我。 等一下，你们三个给我过来，我叫段大超，过来。 咋的啦？老公，你咋整啊？哎呀！这咋整啊，老公啊？你就在地下这么吵吧。哎呀！老公，别跟我玩了啊！玩玩。 像一颗海草。